Ә син нишләп кактус? Мин топталам бер урында, югалып калган сабый кебек, белмим нидән башларга, елның ахырына җитеп. Өченче хат. Кайчан син миңа бурычка алган 50 сумны кайтарасың? Илназ Сафиуллин. Ничек, ничек ул Гөлназга алай яза ала? Гөлназ бит ул чәчәк, ул кояш, а ул теге качок, грубиян. Хәзер мин аңа күрсәтәм, ничек иттереп сөйләшергә кирәк. Яз давай, җавап кайтарабыз без аңа хәзер адекватный иттереп. Кайчан күрешәбез? Язды кайшан, вопросик куи. Че, че, че, че, че. Нигә дөрләп яна күперлә, утка салып күңелемне, кара зеро мин җиңелдем, финиш кишер мине. Тагын бер ход килде. Әлмәт шәһәреннән Альмир һәм Никита яза. Сәлам Гөлназ. Без синең белән корпоративта эшләгән идек. Һәм син миңа телефонның номерын калдырдың, а Никитага юк. Никита маржа булгангамы? Әйе дип җавап кайтар. Син расистка. Мин түгел, Гөлназ шундый. Әйдә, дәвам итәбез. Янымда түгел син җибәрдем, үкенмим, үкенмәм. Декабрь хәтирә. Янымда түгел син җибәрдем, үкенмим, үкенмәм. Безгә тагын язалар. А, яза ни дитер? Бүре. Менә аның фотографиясе. Ул яза. Кая син киттең, Белла? Белла. Һәм тагын бер фотография монда. Җибәрдем бик